And it's official! Jacqueline Nuse will support Bongbong Marcos and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ito ang breaking news ngayong araw, January 2, 2022, kung saan lantarang ibinulgar ng award-winning international actress na si Jacqueline Nuse na ang kanyang dadaling kandidatura sa 2022 election. Walang iba kundi ang unity tandem na binubuo ng dating senador at presidential aspirant na si Bongbong Marcos Jr at Davao City Mayor at Vice Presidential Candidate na si Sara Duterte Carpio. Maigsi man ang kanyang naging mensahe ngunit ito ang gumulantang sa oposisyon matapos ipangalandakan ng award-winning actress sa kanyang social media na ang BBM Sara ang kanyang dadalhin sa May 9, 2022 election. Ayon sa mga netizens, tapang talino, malasakit at tunay na pagmamahal ang nakita ni Jacqueline Jose kina BBM at Sara Duterte dahilan para ibigay ito ang kanyang 101% na suporta para sa darating na eleksyon. Narito ang full report kung saan pinasalamatan ng Unity Tandem ang pagsuporta ng Veteran International Award-winning actress na si Jacqueline Jose sa kanilang presidential at vice presidential bid sa upcoming May 9, 2020 2022 national election. Narito ang full report. tila extended ang celebration ng New Year ng maraming pro-Marcos loyalist at pro-government supporter at maraming DDS matapos mabalitaan na pinanindigan at pinatunayan ng award-winning Bida Contra Bida actress na si Jacqueline Jose na susuportahan niya ang presidential at vice presidential bid ng mga kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at frontrunner na si dating Senador Bongbong Marcos Jr. Ito ang breaking news na umani ng libu-libong reaksyon sa social media matapos ng ibulgar ni Jacqueline Noses sa kanyang social media kung sino ang kanyang dadalin na mga kandidato sa 2022 election. And she posted, BBM Sara po ako, unquote, sa naging maiksi ngunit powerful na mensahe ni Jacqueline Noses sa kanyang social media ay napatunayan ng maraming pro-DDS at pro-Marcos loyalists na hindi basta-basta ang mga taong sumusuporta at nasa likod ng matagumpay na kandidatura ng presidential at vice presidential candidate na sina Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at former senator na si Bongbong Marcos Jr. Narito ang isang komento ng netizen na nag-viral sa social media kung saan pinatunayan na hindi raw siya nagkamali ng inidolo kung saan sinuportahan rin ni Jacqueline Jose ang BBM Sara Tandem sa May 2022 election. And the netizen posted, I really love her. Hindi ako nagkamali ng inidolo. Jacqueline Jose certified BBM Sara supporter. Grabe, can best actress na yan hindi mo talaga masusukat ang pagmamahal at suporta ng mga tao sa Unity Team. The veteran actress proved so many things in this industry. Isa siya sa tinitingilang bida kontra bida veteran actress kaya we are thankful for her love and support. Napaka-low-key niya sa totoo lang. Never naki-involve sa mga pamumulitika but she supports the candidate who inspired many Filipinos during these trying times. She observed silently who is humble and yet smart on planning to continue the progress of this nation. Sa dami-dami ng presidential, vice presidential candidate, sina BBM at Sara ang kanyang napiling suportahan. Wish you all the best, Miss Jacqueline Nase. Isang malaking tulong po para sa Unity Team ang pagpapahayag nyo ng suporta sa BBM Sara Tandem sa 2022 unquote. Matapos ang balitang ito ay nagpahayag ng kanilang hindi maawat na pasasalamat ang mga kamag-anak ni na dating Senador Bongbong Marcos at ngayoy Vice Presidential Candidate na si Sara Duterte Carpio sa naging pagsuporta ni Jacqueline Jose sa kanilang kandidatura sa May 2022 election. Matatandang bago pa man ang balitang ito ay gumawa ng ingay sa mundo ng showbiz industry at nakapagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang International Award-winning actress. Siya lamang ang tanging Pilipino na nakapag-uwi ng karangalan bilang Best Actress sa prestiyosang Cannes Festival na ginanap sa France. Kaya't magpasa hanggang ngayon ay marami pa rin DDS at pro-Marcos loyalists ang nagpapasalamat sa naging suporta ni Jacqueline Nase matapos niyang ipost sa kanyang social media at opisyal na inendorso si na BBM Sara bilang kanyang kandidato sa May 2022 national election. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below.